Oi, gente, eu tô com o ovo de Páscoa do Naruto e eu vou abrir ele e vou mostrar. Nossa, o ovo tá derretido. Derreteu tudo. Achei que tinha quebrado, mas não, tá derretido.